queste giornate sono così fredde. Resto chiuso in casa sotto alle coperte. Hai lasciato un vuoto dentro la mia mente. Io che mi illudevo che fosse per sempre. Non riesco a non pensarti, mi distrugge essere libero. Vorrei etichettarti come un altro mio capitolo. Purtroppo questo libro assomiglia più a un fascicolo. Una storia breve, un rapporto di pericolo. È successo tutto in fretta, troppo in fretta. Il primo sasso è la scoperta del potere della tua presenza Hai perso l'innocenza dentro quel bed and breakfast La bambina è diventata la cacciatrice perfetta Pensavo di essere io il lupo della coppia Ma poi sono finito a far la fine della nonna Mangiato dalla tua arroganza e dal tuo ego Lasciato nell'indifferenza delle voglie di una donna ti ho amata. Punto. Rispettata e venerata come un cazzo di culto. È vero, delle volte sono esploso di brutto, ma un fuoco può scaldare, può distruggere tutto. Umiliato dalla tua ricerca di un altro uomo. Dicevi che volevi quel qualcosa di nuovo. Mi prendevi per il culo dicendo che son perfetto. Poi scopavi quella merda, no, no, senza ruolo. Che cosa ti dà lui? Quattro muscoli ed un bel faccino questo era il mio primo pensiero al mattino. Lui cambia ragione per mollare tutto quanto e seguirti in capo al mondo solo per un tuo sorriso. Questo testo, sai, si è scritto da solo. Lui lo senti ancora, sì, prenota quel volo e vattene a fanculo. Vai a farti sfondare. Avevi un lupo, sì, hai scelto un cane.